Doncs eh, ens, va, ens va inspirar amb els refugiats que, que per les notícies i per la televisió sortia molt que els refugiats buscaven cases perquè hi havia guerra i ens vam inspirar en fer el conte per protagonitzar per ells. I llavors amb totes les opinions que van tindre els nens de primer, perquè quan vam fer el conte vam, estàvem a primer, vam ajuntar les idees i, i llavors ens va sortir aquest conte. I ens va agradar molt. El dibuix era un nen donant, donant les mans als seus pares i girant la cara dient quina pena deixar tot. Tornarem. Jo vull que aquest conte se reparteixi per tot el món i els, i els que manen no facin més guerres i, i, i a més de fer les guerres parlin. A mi m'ha agradat molt totes les parts que ha fet, ho he interpretat molt bé i espero que, que continuï així. I us agradaria que aquest espectacle el veiessin molts nens i nenes com sí. vosaltres? Sí. sí. Per què us agradaria? Perquè nosaltres ho vam fer amb de tot cor i ens agradaria molt compartir-ho amb totes les persones i sobretot amb les persones que han tingut guerra al seu país i que han tingut de refugiar se